Thank you. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini uh, Sean nak buat unboxing terakhir. Yang kali terakhir lah, dah banyak kali dah buat uh, unbox untuk model ni. So, kali ni yang terakhir iaitu uh, bagaimana rupa ataupun package yang ada untuk model ni. Jom kita lihat apa yang ada sekali lagi pada hari ini. Ah, right. So ni dia brand daripada MST ya. So ini memang tak lain tak bukan TTI Combat Master 2011. Sebelum ini kita ada tunjukkan sampel. So uh, kali ini kita nak tunjukkan barang yang betul-betul lah yang uh, buyer kami dah dapat dan apa yang kami bagi selain daripada set standard yang ni. Right, jom kita lihat apa yang ada di dalam dulu. So kotak dia memang sebiji sama. Memang sama dengan sebelum ni daripada brand MST dan apa yang di dalam juga sama dengan yang sebelum ini you ada dapat mac satu so ni mac dia ada dapat jailbow dan kelainan dia berbanding dengan sampel yang kami dapat cuma ini okay, ini pun kita letak tepi Okay, so ini yang berbeza ya ini so kali ini uh, apa yang anda dapat uh, kalau dalam sampel bahagian ini memang dia nylon ni memang nylon yang ini memang siap di upgradekan dia uh, besi lah artinya ni part sliding ni memang besi ya, ok um, dan kita tukar angle saya tunjukkan lagi apa yang anda dapat dan kita akan timbang sekarang beratnya dah berapa selepas dia dah jadikan upgrade kepada metal sliding kit ni right kita tengok selepas ini Okay, so ini uh, model yang sebetulnya, artinya yang sebelum ni sampel dan uh, kalau anda lihat kan sekarang kita, saya dah bagi tahu tadi dia dah di upgradekan kepada metal slide ya, metal slide. So bahagian ni dah memang besi ya. Sebelum ini dia nylon lagi. So perbezaan utama dia, ha, anda boleh nampak kan? Okay, sebelum kita tengok lebih lanjut ataupun lebih detail lagi kita timbang dulu barulah kita nampak perbezaan dia kan uh, kalau tak tak silap saya lah sebelum ini dia dapat 960 lah 60 lebih uh, lebih kurang macam tu lah 966 kalau tak silap saya lah so sekarang ni uh, yang dah di upgrade kan kepada metal sliding dia dah jadi beratnya berapa 1022 nampak tak 1022 ha, Memang lebih daripada sekilo Perasaan di tangan memang lagi best Lagi best eh, daripada sebelum ini uh, Saya rasa banyak di antara buyer dah memang dah dapat MST TTI yang ni So memang Sean tak pernah tipu lah uh, Perasaan di tangan tu memang susah nak di, diceritakan uh, dengan video lah, dengan ayat sahaja. Sebab anda perlu pegang benda ni, barulah anda rasa betul-betul. So, sekilo lah benda ni. Ataupun plaster ni sekilo lah di tangan. Memang best. Dan apa yang uh, istimewa untuk anda kalau yang dah pre-order dengan kami sebelum ini batch pertama ke, batch kedua ke ataupun batch ketiga lah pre-order pertama, kedua dan ketiga pun kita ada bagi free gift so saya tunjuk sikit free gift dia yang selepas ini memang dah tak ada lah cuma yang sebelum ini je yang akan dapat so apa yang ada, ha, kita tunjukkan satu-satu lah so, you akan dapat ini okay, hotel card Okay, ni letak tepi dulu sebab dia zoom. Ha, hotel card. Okay, hotel card ni kalau anda buka dia macam ni lah. Ha, ni. Ha, lapisan yang telah dia dia cover lah. Okay, ha, dia licin je ni. The Continental New York. Ha, belakang ni macam ni. Ada number. JW ni stand for John Wick lah. So, saya ada 200 keping card dan 100 lebih sajalah yang telah membeli. Dan yang ni, JW020 kepada anda semua memang uh, buyer sebelum ni akan dapat ada nombor lah dia di sini so, ok kalau anda perhatikan di sini ini logo Continental lepas tu ni peraturan Continental lah artinya hotel dalam movie John Wick tu no business shall be conducted on Continental ground artinya memang tak boleh nak buat business di sana lah membunuh tu memang tak boleh lah dan di sini kita ada special lah ayat special kepada anda Thank you for being part of our journey, Plastermania. So, daripada Plastermania, kita memang mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada anda yang telah membuat uh, pre-order ataupun uh, kita panggil projek pertama public funding tu uh, dengan pihak Plastermania lah. Memang kami mengucapkan ribuan terima kasih lah pada anda. That's why Sean sendiri um, rasa uh, panggil apa? um, appreciate lah kepada anda semua. That's why saya buatkan card yang ni khas untuk anda. Dan selain daripada ni, ada juga gold coin. Ha, inilah coin yang digunakan uh, oleh John Wick dalam movie dia. Alright. So gold coin yang nampak bersinar-sinar kan. Ini memang prop lah, prop. Bukanlah betul-betul emas ya. Tapi memang kualiti dia memang cantik lah kalau anda nampak. Ha, bersinar-sinar betul. Nampak tak? Ha, ketebalan dia dan perasaan di tangan pun berat dan satu lagi selain daripada dua ni ada lagi tau ha ni inilah pencil the fucking pencil yang digunakan dalam uh, movie John Wick yang dia telah diguna menggunakan uh, pencil ni untuk membunuh tiga uh, pembunuh upahan lah yang diupah untuk membunuh dia dalam sekelip mata je so ini memang uh, sebiji sama lah memang pen yang ni juga pencil ni Triconderoga memang ini adalah pensel brand pensel yang paling um, kuat lah di dunia kalau anda search nama dia ni anda boleh dapat lah so memang anda akan dapat satu free gift daripada kami dua tiga uh, dan juga MST serta Mac kita bagi satu free Mac untuk yang uh, public funding yang pertama artinya yang seratus yang pertama tu lah So yang selain tu kita memang akan bagi tiga ni free memang dapat free fucking pencil gold coins biji dan uh, hotel card yang ni ini memang uh, hadiah khas lah daripada Sean ataupun daripada pihak Blaster Mania so yang free mag cuma yang awal 100 tu dapat yang lain memang tak ada lah so selepas ini kita akan buat close up sikit uh, sedikit sajalah sebab sebelum ni pun dah pernah buat kan dan selepas itu uh, Sean menjanjikan untuk bagi anda lihat FPS dia lah sebab sebelum ni sampel tu gas dah kehabisan. So kita akan test FPS-nya selepas ini. Ok, kita dah sampai dan sekarang kita nak test FPS lah So, ni yang dah di-reload So, ni saya menggunakan uh, matte gelboard lah yang lebih keras Gelboard lah, ni gelboard lah. 7 ke 8 mm Dan kita panggil Mr. Chrono lah Ok, Chrono ready Jom Sekarang kosong lah 184 194 186 180 Okay, so uh, kita dah balik daripada FPS tadi So seperti yang anda lihat, FPS dia cuma 180 lebih ke 190 kan Ini sebenarnya semua bergantung kepada uh, gas lah Sebab gas yang saya guna 134A dan 134A lah So kalau gas 134A memang dia akan dapat orang dalam 180-190 kalau anda nak lebih kuat, anda try lah gunakan gas yang Uh, berbeza 290 ke ataupun uh, gas yang green gas ke apa-apa gas yang lain lah tetapi tidak dicadangkan lah cuma dicadangkan menggunakan 134A kalau gunakan gas yang lain memang FPS dia boleh lebih tinggi daripada apa yang anda lihat tadi tetapi kalau part-partnya ada rosak itu um, tanggungjawab anda sendirilah sebab memang tidak dicadangkan untuk menggunakan gas selain daripada 134A Okey, saya rasa um, video review kali ini sampai di sini sahaja dan uh, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, uh, silalah like dan subscribe kepada channel kami ya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Bye-bye.